магниттик индукция векторунун модулу B. ток бар өткөргүчкө магнит талаасы таасир этүүчү максималдуу күчтүн ток күчү менен өткөргүчтүн узундугунун көбөйтүндүсүнүн катышына барабар C системасында магниттик индукцияны өлчөө бирдиги тесла болуп саналат